Ando tranquilo quemando espinaca Los haters me miran desde la banca No tiren mierda si solo se estancan No tiren mierda si no se la bancan Tirando en fletes Poniendo trampas en forma de billetes Uso medias de no soquetes Uso entallados y anchos a veces Prendo destellos Mientras las nenas que pasan me bendicen bello Poniéndome oros en todo mi cuello Ando pactando con todos mis sellos Ando pactando con toda mi secta Haciendo money vendiendo por selecta Ya no la suelto hasta que se venga espacio tu mente Con tantos billetes solo quiero 20 Y esa bitch me quiere usar de juguete Me quiere usar de juguete, hey Paso tu mente Con tantos billetes solo quiero 20 Y esa bitch me quiere usar de juguete Usar de juguete, me quiere usar de juguete esa nena no quiere de juguete, nosotros queremos todos los billetes Siempre muy ready 24-7, siempre muy ready 24-7 Esa nena no quiere de juguete, nosotros queremos todos los billetes Siempre muy ready 24-7, siempre muy ready 24-7 Esa mujer de juguete no tiene, y eso nos gusta, nos gusta andar cienes Venimos con barra que valencianes, venimos con barra que valencianes Estamos enrolando siempre todos los blones, siempre rodeados de altos mujerones Llego yo un en la escena señores, atención los cordones que van a empezar a correr Vamos a empezar a subir de nivel Ya estamos activos en el game, no hay tiempo para perder Quiero ser rico un BM tener Con el Shibeshi olemos muy bien Polo Raúl Aure no sienta muy bien Las zapa me queda muy bien Siempre limpiado mujer, esa nena no quiere de juguete Nosotros queremos todos los billetes Siempre muy ready 24-7 Siempre muy ready 24-7 Esa nena no quiere de juguete Nosotros queremos todos los billetes Siempre muy ready 24-7 Siempre muy ready 24-7 le voy a decir, mi flow le gusta, lo quiere parir La parto en once, la voy a curtir Joven y limpio con el John La poli requisa, me quiere joder Ando en algo, no me pueden ver Los giles me tiran, se van a morir Los pibes ranchando, aspirando subir Sobre mis van ya se quiere venir Sobre mis van ella quiere estar los baterí no puedo contestar Solo me foco en mi bolsillo llenar Solo busco mi bolsillo engordar Haciendo solo mi music real Cuervo sangriento soy del más allá Giles de mierda se quieren matar esos fecas se van a morir, que no jodan con nosotros, no les damos el Soy joven limpio, soy joven clean, la puta quieren tomar de mi link Quiero que ella se me trepen, sí, quiero que ella me diga que sí con el cuervo viviendo así Nosotros queremos el club partir A la drupa y no vamos a curtir Este flow ya no tiene fin No Oliendo rico, quiero ser rich Quiero el money, ya tu beat for me Estar con 11 putas en Madrid El efectivo lo quiero por mí Siempre viviendo for real Siempre viviendo for real yo,